बोलो शेरा वाली मैया की जय बोलो पहाड़ा वाली मैया की जय मैया मालिक है चौदह तेरी ज्योति से बाबर मैया को है छड़ छड़ की मांगो मांगो मुरादे मन की खबर मैया को है छड़ छड़ की मांगो मांगो मुरादे मन की मैया मालिक है चौदह भुवन की Sasha. यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना न भूलें धन्यवाद